Eh, hablaba con una señora que me decía que para ella el Festival de Biarritz era no solamente un acontecimiento cultural, sino que le permitía viajar. Sí, claro, en alguna manera el Festival de Biarritz es un viaje por América Latina, por todos los países, desde la frontera norteamericana hasta Tierra de Fuego. Es un viaje en el espacio, es un viaje en el tiempo, es un viaje a través de varias culturas, eh, varios espacios y es verdad que aquí en Biarritz hay una sensibilidad hacia América Latina muy fuerte, hubo, una emigración vasca muy importante en el siglo XIX, hay muchas comunidades vascas importantes en Argentina, en Chile, eh, en México, en Venezuela. Entonces, es verdad, sí, yo entiendo que la gente lo sienta como una especie de viaje, a veces viaje iniciático incluso. Aparte de eso, que ven una América Latina que no se ve en las, noticias, ven el rostro escondido de América Latina, una América Latina exuberante, muy tropical, y también ven los problemas, pero la, la, belleza de América Latina, que es importante. No, claro, la belleza de América Latina, la riqueza de América Latina, más que nada para mí, eh, el lado humano de, los latinoamericanos, eh, tiene una humanidad increíble. Eh, cada uno, claro, con su carácter, con su historia, con sus tradiciones, pero hemos visto películas muy, muy variopintas, muy diferentes. Eh, y también, bueno, hay que recalcarlo con eh, algunos directores de cine jóvenes muy talentosos, otros menos jóvenes, pero hay una, una, riqueza cinematográfica a pesar de la crisis, a pesar de todos los problemas que tenemos hoy día. Eh, yo creo que es una, efectivamente una visión en América Latina que sale un poco de los tópicos y de todos lo, los que nos cuentan los medios de comunicación, que generalmente cuando se habla de América Latina, bueno, son cosas pocas eh, agradables, eh, violencia, desigualdades o corrupción, etcétera, cosas que existen en otras partes, evidentemente. pero es muy refrescante en el Festival de Biarritz ver estas películas que te dan efectivamente eh, una idea, una imagen eh, diferente y muy diversificada del continente. ¿Qué significa ser director de un festival? Porque no, no todo es así, las películas no llegan solas, la gente no llega sola, hay toda una maquinaria detrás, hay mucha logística, son muchos meses de labor. Bueno, yo soy presidente del festival, no soy director, tenemos un director. Nosotros somos eh, un equipo, muy talentoso, muy capaz, muy profesional. Tenemos comités de selección, es decir, recibimos 200, eh, 300 películas eh, que sean de ficción, largometraje, cortometraje, documentales. Tenemos tres eh, secciones acá en Biarritz a nivel de, cine. Entonces, te digo yo que apenas termine esta edición de 29 del festival, vamos a preparar la edición 30. Tenemos gente en América Latina, tenemos un corresponsal que vive en Buenos Aires, tenemos gente que viaja a los festivales eh, Ventana Sur, eh, festivales de, Brasil o de, Colombia, en Cartagena. Entonces la gente ve películas, se encuentra con profesionales, hay encuentros profesionales y a partir de ahí hacemos una selección y poco a poco se está puliendo la selección eh, para llegar a unas 30 películas, 30, eh, 40 películas en total que se presentan en Biarritz en el marco de una, competición. Pero por otra parte yo quiero insistir también eh, eh, en el hecho de que tenemos encuentros universitarios de, alto nivel con el Instituto de Altos Estudios de América Latina de París, eh, tenemos encuentros literarios, hemos tenido este año tres escritores argentinos, un homenaje a Luis Sepúlveda, entonces es un abanico bastante completo en la realidad de la cultura latinoamericana pero evidentemente es una selección muy rigurosa. Te digo, de 300, 400 películas, solo llegan 10 largos, 10 cortos y 10 eh, documentales. ¿Cómo los ha agarrado esta, esta crisis? Porque a pesar de todas las, de las restricciones de movilidad, el distanciamiento, hay gente. Quiere decir que hay una legión de, gente cautiva, fiel al festival y es también una, cuestión recíproca. La ciudad está contenta de que, de que siga el festival. Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, yo me di cuenta en estos días lo, lo que el, más le gusta a la gente es que el festival se haya mantenido. Nos agradece la gente el hecho de que hayamos mantenido la edición a pesar de dificultades. Claro, tuvimos que tomar en cuenta las dificultades y las restricciones sanitarias, la distanciación en las salas, con menos butacas, menos asientos de la sala de cine. Eh, hemos tenido que eliminar este año todo lo que eh, todo lo respecto a música, eh, especialmente conciertos. Eh, hay menos invitados latinoamericanos de los que hay normalmente, porque hay algunos países que está cerrada la frontera, otros la gente no se atreve, eh, otros eh, hay que respetar una cuarentena con los sales y con las y la gente no está dispuesta a eso, etcétera, etcétera. Entonces hemos tenido menos invitados, es una edición un poco reducida, pero que ha funcionado muy bien. la gente está muy contenta, hay bastante gente en las salas de cine, a mí me llamó la atención este año, y evidentemente, como lo dices, eh, la ciudad, eh, la, alcaldesa y los responsables municipales están encantados eh, con esta edición porque la verdad todos pensábamos hace hasta tres semanas, tenía muchas dudas eh, muchas dudas porque el COVID ha aumentado acá como en otras partes, como en Burdeos, como en París. Entonces eh, estábamos preocupados, pero por suerte las autoridades eh, municipales y, el Estado francés nos ha dado luz verde y estamos muy contentos. Yo creo que lo más importante es que el festival se haya realizado. Yo creo que esto es el punto clave. Ha salido el sol, es buen presagio de que se va a terminar bien el festival. Sí, Felicitaciones, han llegado a la edición 29, esperemos que haya muchas más y que siga brillando América Latina en Biarritz. Muchas gracias y yo te puedo decir que aquí en Biarritz eh, nosotros somos enamorados de América Latina y como dices tú, el sol que está saliendo es una buena señal para el 30 aniversario del año que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Venga, sí, perfecto. you